中国好声音两千零二十冠军导师李健，他带领的学员单依纯夺得冠军。单依纯靠着他那与生俱来的天赋和非常有情感的声音，打败了斑马森林，夺得冠军。这是他第二次带领学员夺得冠军，和两次参加好声音，两次都夺得冠军。在这可以看到他对音乐的深入了解。大家好。 欢迎来到我的频道，如果你还没订阅我的频道呢，帮我按个订阅按钮吧。一九七四年九月二十三日出生于黑龙江省哈尔滨市，中国内地流行乐男歌手、音乐人，毕业于清华大学电子工程系。二零零一年，与卢庚戌组成水木年华组合，从而正式进入演艺圈。二零零二年，李健选择主动退出水木年华。 李健创作的歌曲都是偏民谣，他的歌曲没有太多华丽的编曲，只是用单纯的音乐声音和他那清亮的嗓音，把歌曲都唱得很有感情。其实唱歌有没有感情和油不油腻是可以分得很清楚的。有的歌手唱歌感情是装出来的，为什么唱歌要笑呢？为什么要飙高音呢？可以举一个例子，嗓音很清亮。 但是没有将感情投入歌曲的歌手，孙楠要被骂了吗？怎么说呢？这身为听众的你其实也会听得出来。再举一个例子，林俊杰声音清亮，行走的 CD，飙高音，飙的很有感情。说回李健，被人深知的歌曲为传奇，只是因为在人群中多看了你一眼。王菲在演唱会上唱了他的歌。 让很多人入坑了，它的旋律不是偏流行，但是旋律简单，很容易让人记得住。据说这歌是写给他的老婆的，好歌没有通过管道让大众熟知，比如上电台或电视台宣传，是很难让人记住的。再加上李健又是在中国出道，更难让更多人认识他了。好在，他遇到了王菲。 记得王菲在演唱会唱李健的《传奇》时，和大众朋友介绍了他。在中国，很多人都会唱歌，但是走得长久的人很少。有的歌手出道几年就消失不见了。看看谁还记得李琦，《中国好声音》第二季的冠军学员。看看谁还记得《中国好声音》的多维冠军学员。其实，说实话，我是不太记得太多届的冠军学院了。 只有梁博，但是现在他也沉淀下来了，只是因为他的作品不多。啊，又偏离主题了。说回李健，二零零一年与卢庚戌组成水木年华组合，从而正式进入演艺圈。二零零二年，李健选择主动退出水木年华。他在这十九年的时间里，一共推出了十八张专辑，可以说一年一张专辑。 但是中国以外的华人对他的专辑大多都不熟悉，可以看出问题了吗？因为只在中国发展。虽然说中国是华人最多的地方，但是真正可以让人们记住华语歌手的地方只有台湾。李健其实也夺得蛮多奖项的，还入围了二零一六年台湾金曲奖最佳国语男歌手奖，其他的奖项都是他在中国获得的。 李健让人认识更多的他是透过歌手的《歌手》第三季冠军韩红，亚军李健。在比赛中，李健没有太多唱流行歌曲，他所唱的歌曲大多都是偏向小众、民谣的歌曲，《父亲》的散文诗，你听过吗？如果没有李健唱出来，大概也听不到这优美的歌曲，《十点半的地铁》，大概也是没听过吧。 李健唱的歌，不属于流行，但是往往会让人回味，重复去听。但是就是这些不流行的歌曲，大众大多数都不会去听。在二零零三年九月一日，李健推出了首张个人创作专辑《似水流年》，里面收录了包括《传奇》《八月照相馆》等在内的十首歌曲，并包揽了整张专辑全部歌曲的作曲和编曲。 传奇后来还被王菲在演唱会上进行翻唱，而让更多人注意到了他。二零零五年三月，李健在两年后推出了第二张个人创作专辑《为你而来》，专辑收录了包括《向往》《你像从前一样》等在内的十首歌曲。两千年左右是少数歌手还有在发专辑。二零零七年四月，又推出第三张个人创作专辑《想念你》。 收录了包括《风吹麦浪》《异乡人》等在内的九首歌曲及一首伴奏。李健在发专辑多年后，在王菲的帮助下，才让人认识到了他。不然，再不是唱流行的歌手，是没有人会注意到他的。二零零八年十月，李健不再创作，而是推出首张个人翻唱专辑《寂寞星空见歌》。他觉得好歌不能错过，而发行了个人喜欢的歌曲。 二零零九年二月二十二日，李健再次拿起吉他进行创作，而推出第四张个人创作专辑《音乐傲骨》，收录了包括《一往情深的恋人》《爱的四季》等在内的十一首歌曲。二零一一年十二月十日，推出第五张个人创作专辑《依然》，收录了包括《贝加尔湖畔》《回到从前》等在内的十一首歌曲。李健创作的能力是很不错的。 平均两年，可以创作出十首歌曲，而这十首歌曲都是精品。但是又有多少人拥有李健的专辑呢？因为他不是偶像，和有着靓丽的外形。在当年他当歌手时来说，二零一三年九月二十三日，推出第三张个人精选集《李健时光》，收录了包括《父亲》《如果可以》等在内的十五首歌曲。 整张专辑融合了古典音乐的编配，由四十多位古典乐手合作录制。二零一四年五月，李健凭借专辑《李健时光》入围第二十五届台湾金曲奖最佳专辑制作人奖、最佳国语专辑奖。台湾金曲奖可以说是华人音乐圈的顶级盛典，入围对他来说是让更多人认识了他吧。二零一五年。 李健作为补位歌手参加湖南卫视歌唱竞技类节目《我是歌手》第三季，最终获得总决赛亚军。这节目也是为他打开更多知名度的节目。同年八月十二日，推出第六张个人创作专辑《李健》，收录了包括《假如爱有天意》《美若黎明》等在内的十首歌曲。九月，推出个人单曲《等待黎明》，并作为电影《百团大战》的主题曲。 李健，两年创作一张专辑，这也让他拥有更多的歌曲，让更多人记住了他。而他现在身为别人的导师，他没有去耽误别人，而是和别人学习，在他身上可以学习到很多。这也是小善可以获得冠军的原因之一。他只是把经验和人分享，而不是一定要学员遵循他的意见。李健也继二零一八年后第二次夺得冠军导师。 为什么只要他担任导师，他的学员就会夺冠呢？加入两届，两届的学员都夺得冠军，因为他的学员是唱歌走心，不油腻，不浮夸的学员。李健不常上节目，但是经过了二十年的时间，大家终于认识了李健。好酒就是要酝酿的，好的歌手也是，尤其是中国歌手。 我们不常看到太多中国的歌手扬名国际，知名度只在中国这国家里面打开。李健虽然在国际上也没太多的知名度，但是他已经让我认识了他，和记住了他唱歌的声音。你喜欢李健吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。